Seuraa luonteesta asiaa. Look at this. Oh, what? like more and more homeboard. It has this is screen. It, it is. <laughs> Pretty, uh, pretty good. Yeah. Niin kuin moni huomaa tuota niin on meikäläisen kamera vähän vaihtunut uuden malliseen. Kyllähän sitä täytyy sanoa, että aika sairas tämä on. Aika sairas tämä on. Canon G7X Mark 2. Ei ajattelin tehdä tämmösen ihan lyhyen pätkän, vaan tuota ihan ilmoittaakseni, että sitä ei tota, mekäläisen seuraajat, niin ei tarvitse enää katsoa perunalla kuvattua filmiä. Ja jossakin vaiheessa tulee muuten tuota, meikä perunan tuota, niin meikä peruna, perunan arvo Heitetään 500 tilaajaa kun on, niin tuota meikä arpo meikä perunakameran tuota, ritaarin matkakamera, jolla kaikki aikaisemmat pätkät on kuvattu, koko ritaarin matka. Sitten meikä arppoo sen kuule tuota suoraan eteenpäin ja joku saa sitten aloittaa vlogaamisen tuota sillä kameralla ihan samalla tavalla kuin minä aikoinaan tein, niin tuota saahan toisia tuota tämmösiä ihme hihuleita. Piru, kattokaa nyt, kattokaa nyt. Ihan sekaava. Uhuh. Kiitos.